chapter 17, sorry. Acts chapter 17. Verse 29. Here Apostle Paul meets with the college crowd at Athens. Smart young people with lot of education. <laughs> और यहाँ पर एथेंस के अंदर पॉलुस लोगों से मिलता है जो कि बहुत ही शिक्षा पाए हुए और तालीम याफ्ता है and Paul began to talk to them and in verse 29 somebody please read from the King James very clearly huh? Yes, we are not to think that Godhead is like huh? read unto gold or silver or stone graven by art and man's device. Now, it's a very important thing here. Godhead being made or engraved by art or human device. اور پرمیشر کی ذات جو ہے اس کو منوشوں کے دوارا یا ان کے ہاتھوں سے یا ان کے مادھیم سے بنایا گیا ہو Now listen carefully here. یہاں پر سابدھانی سے سنیں It says here that Godhead is not engraven growth art اور ہیومن ڈیوائس اور یہاں پر وچن کہتا ہے کہ پرمیشر کی ذات یا اس کی بھکتی جو ہے وہ منشوں کے ہاتھوں کے دوارا بنائی یا گڑی گئی نہیں song book word study is going to really help us to understand this. Graven. اور یہ گڑا ہوا شبد جو ہے اس کا ارتھ ہم دیکھیں graven comes from the same word Greek word کریگما اور گریون جو ہے یہ بھی گریک شبد کریگما سے ہی نکلا ہے Paul says that Godhead is not graven with art and device of man out of gold and silver اور اینی سچ تھنگ اور پالوس کہتا ہے کہ پرمیشر جو ہے وہ منشوں کے ہاتھوں دوارا سونے چاندی سے گھڑا ہوا نہیں Now in other words he says this word here used is the same Greek word karagma means impress or stamp. اور یہ شب جو ہے یہ بھی اسی یونانی شبد کریگما سے نکلا ہے جس کا مطلب مور یا اس پر چھاپ And we see here two other words which are very important. Listen carefully. और दो और शब्दों को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. It says not raven with art. Huh? What else? Please read King James again. And man's device. How do you, you know, art? How do you do that? With hand? Huh? Making it. We do make things with our hands. اور یہاں پر مہتوپورن چیز جو ہے پالوس کہتا ہے کہ منش کے ہاتھ کی کاراگری سے وہ نہیں بنا When it says about art, it talks about the hand. اور جب کہ کاراگری کا شبد آتا ہے تو اس سے مطلب ہے ہاتھ Formed or graven by art. اور جو کہ منش کے ہنر سے یا اس کی کاراگری سے ہاتھ کے دوارا بنایا گیا ہو And what it would mean when it says man's device, it would talk about اور اس کا Our mind, ہے کہ منش کے یوگیتا یا اس کی بتا کے دوارا art of man or from the mind of man. This is what Paul is saying to them. اور پالوس یہاں پر کہتا ہے کہ پرمیشر یا اس کی بکتی جو ہے وہ hmm. منشی کے بدھی کے دوارا یا اس کے ہنر کے دوارا یا اس کے ہاتھوں کے دوارا بنی نہیں now the word art here ہی ورڈ ٹیکنو ٹیکنے سوری اور آرٹ کا شبد جو ہے وہ ایک یونانی شبد ٹیکنے سے ہے from which we have the English word technology technical handy work hand craft etcetera اور جس سے کہ انگلش بھاشا کے اندر ٹیکنالوجی ہاتھ کا کام یا ٹیکنیکل جو بھی دوسری باتیں وہ اس سے نکلی ہیں and the world device he is from a Greek word این ٹو میس means inner thoughts of an individual اور ڈیوائس شبد جو ہے یا وہ یونانی شب سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے انر تھاٹس اندرونی وچار and it also means wisdom of man اور اس کا دوسرا ارتھ ہے منش کی بدھی wisdom of man In other words, Paul is saying that God, Godhead cannot be brought into something which is born out of man's mind and made with human hands. This is what Paul was telling. और दूसरे शब्दों में पौलुस उन्हें ये बतला रहा था कि परमेश्वर जो है उसके विचार मनुष्य की बुद्धि से या उसके हुनर से या उसके हाथों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता. Now when we look at the mark of the beast, جب اس پشو کے چہ کو ہم دیکھتے ہیں the mark is upon the forehead and is upon the right hand اور وہ پشو کا چہن یا تو ماتھوں پر لگا ہے یا دہنے ہاتھ پر نو دل thought to in the light of this foundation it's as about the things which are born out man's mind the things then just with his own strength the things are mark of the beast اور دوسرے شبدوں میں پالوس کہہ رہا ہے ان سب باتوں کے پرکاش میں جب ہم دیکھتے ہیں وہ باتیں جو کہ منش کی بدھی سے نکلتی ہیں یا منش کی شکتی میں بنی ہیں وہ پرمیشر کی نہیں ہو سکتی اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے منشیہ کے ہاتھوں دوارا بنا ہوا کوئی چیز لی اور اسی کی آرادنا کرنے this a good foundation for us for this study اور یہ ایک اچھی بنیاد ہے جو کہ ہم اپنے اور پالوس کہتا ہے some thought out of your own human wisdom and then you are produce with your own human hands. اور وہ سب کچھ جو کر رہے ہو تم وہ منش کی بدھی کے دوارا نکلا گیا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ تمہارے ہاتھوں کے دوارا بنا ہوا ہے strength of man and the ability of man اور کسی ہنر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ منش کی سامرت اور شکتی اور اس کی بدھی شامل ہوتی ہے in the D of man we would see about the wisdom of man the man the idea of man اور ہم دیکھتے ہیں ان ڈیوائسز کے اندر ان مادھیموں کے اندر منش کی بدھی اس کی چترتا اور اس کی عقل now when we look around today there are many things that man are producing with their ability and with their human wisdoms اور بہت سی چیزیں جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سب منوش کی بدھی اور اس کی یوگتا کے دوارا ہی بنتی ہیں and we can always see in man's action whether they are of God اور they are of us own mind اور ہم اکثر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں منوش کے کاموں سے کہ وہ پرمیشر کی اور سے ہیں یا اس کے اپنی من سے ہیں Now listen carefully. سابدھانی سے When Paul saw them worshipping an idol, جب پالوس نے دیکھا کہ وہ ایک مورتی کی پوجا کر رہے ہیں کیا کہا first was gone out of your own mind اور پہلے یہ تمہارے اپنی بدھی میں آیا کین یو شیپ ڈھ یور ہینڈ اور پھر اپنے ہاتھوں دوارا تم نے اس کو مورتی بنا کی نوٹ ریڈیوس لوگ گاڈ انس شیپ اور تم جیوت پرمیشر کی ایک اس مورتی میں نہیں ڈال سکتے that we are doing now, اور جب کہ ہم اس چیز کو اس منن میں لاتے ہیں این میں لاتے ہیں جو ہم وٹ ویٹ mean? اور اس کا مطلب کیا ہوگا bringing the things of God into their low level out of their own puny mind. اور لوگ جو ہے پرمیشر کی چیزوں کو اپنی ایک ناچیز بدھی کے دوارا نچلی now an unbeliever man who does not know the living God he the Godhead of something اور ایک اویشواسی جن جو کہ جیوت پرمیشر کو نہیں جانتا وہ کچھ چیزوں کو اپنے ہاتھوں دوارا بنا سکتا ہے کچھ وچاروں کو ڈال سکتا ہے نوز دا لونگ گاڈ پرنتو وہ ویکتی جو کہ جیوت پرمیشر کو جانتا ہے ہی also also use his mind and reduce the things of God to fit in low level وہ بھی پرمیشر کی چیزوں کو اپنے من کے دوارا وچاروں کے دوارا نچلی میں چھوٹی چیزوں میں لا سکتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھوں دوارا بنا سکتا ہے which is having the mark of the beast or the number of man out out of the mind and strength of man اور جس کے اوپر اس پشو کا چن ہوگا اور اس منش کی بدھی اور اس کے ہاتھوں دوارا بنا ہوگا Now many a time we have heard that this number is something that is literal, natural, will be written on everything. اور بہت سی بار ہم نے سوچا کہ یہ گنتی واسطوک روپ میں کسی کے ماتھے پر لکھی جائے گی Do a favor by throwing that out of your minds today morning. اور کیا میں آپ کی سہایتا کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے وچاروں میں سے آج صبح نکال دیں When we look around us we can everywhere see the strength of man and the wisdom of man ہم دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ میں منش کی سامرت اور شکتی اور بدھی کام کرتی ہے The, whole church world is so much upon the wisdom of man and the strength of man today اور پوری کلیسیا کے کار جو ہیں وہ منش کی بدھی اور اس کے کاریوں پر ہی نربھر ہو رہے ہیں then you see an action you can easily say whether it is out of beast or it is out of the Lord God پرنت ہم کسی کار کو دیکھتے ہیں تو ہم ایک دم سے سمجھ سکتے ہیں یعنی یہ پرمیشور کی اور سے ہے یا منشی کی اور اس کو اپنے جیون میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے کاروں کو جانچ we can very easily know what mark is being impress upon ہم آسانی سے جان سکتے ہیں کہ کس پرکار کا چہن ہمارے اوپر چھپ رہا ہے اور ہمارے کار درشا دیں گے کہ ہم کس چیز کا چھ اپنے باتوں پر لے رہے ہیں دا مارک از of the beast or it is of the Lord کیا وہ چن اس پشو کا ہے یا کہ پتا پرمیشر پرمیشور کا ہے do you know that some of the things that men are doing today the animal won't do اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں کچھ کام جو کہ منش کر رہے ہیں پشو بھی ایسا کام نہیں کر سکتے ڈو یو نو دس یس سنو do you have you heard about two monkeys when they had a talk with one another اور کیا آپ نے سنا ہے کہ دو بندر جب ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے there were two monkeys they were sitting in a valley and they were talking اور ایک دو بندر ایک ویلی میں بیٹھے ہوئے اور بات چیت کر رہے تھے and they said you see these people this mankind اور انہوں نے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو ان منوشوں کو they say that they were descendants of us اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری ونش سے ہی اتپن ہوئے and the other man said that we refuse to accept this اور دوسرے نے کہا کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور ان کا جو دعویٰ ہے اس کو ہم انکار کرتے ہیں دوسرے نے کہا کیسے mother monkey leaving his children going with another man اور کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک بندر بندریا جو ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے بندر کے ساتھ جاتی ہے اینڈ a man monkey leaving his wife monkey and children and going with another monkey اور ایک منش بندر جو ہے اپنی استری کو چھوڑ کر اور بچوں کو چھوڑ کر کسی دوسری استری کے ساتھ جا رہا ہے دیا در منگی سے نو نیو और उस दूसरे बंदर ने कहा and he said your statement is correct और उसने कहा कि तुम्हारा बयान सही है we refuse to accept the claim of mankind that they descended from us और उन्होंने इनकार कर दिया कि मनुष्यों का ये दावा गलत है कि वो हमारे ही वंशों से है when we look around today under the cover of social status and social life and and all kinds of education we see immorality and thinking today اور جبکہ ہم دوسرے ساماجک چیزوں اور ساماجک چیزوں کو اور کاموں کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ ایک ویوچار کا کام ہو رہا ہے we can see that men are living worse than beast today اور ہم دیکھتے ہیں کہ منش جو ہے وہ پشوؤں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں beastly nature is all over today اور وہ پشو کا سوبھاؤ سب میں سماتا جائے گو ٹو دا شاپ کسی دکان میں جائیں یو ہنڈریڈ لائنس اور سو جھوٹ وہ بولتا ہے ٹو سیل ہز گا کہ اس کی چیز بک جائے دس از دس از دس از دس دس از دس اور یہ ایسا ہے اور ویسا ہے اور یہ چیز یہ ہے وہ ہے and he sells the rotten thing اور وہ گلی سڑی چیز آپ کو بیچ دیتا ہے بیسلی نیچر اور اس پشو کا سبھاؤ اور you you want want to go and buy some good coffee powder get it in daily اور ایک اچھا کافی پاؤڈر اگر آپ خریدنا چاہیں تو نہیں ملے گا you want to buy some good oil to cook your food you want get it in daily اور ایک اچھا تیل اگر آپ خریدنا چاہیں تو آپ کو نہیں ملے گا اٹس آل مکس سم وے ہر چیز میں ملاوٹ ہے you buy chilli powder it is brick powder اور آپ کٹی ہوئی مرچیں آپ کسی بھی لیں تو اس میں بھی کوئی ملاوٹ ہے بیسلی نیچر اور اس پشو کا سبھاؤ it is increasing and it is increasing today اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے ہر جگہ میں and in this world these things are continuing beloved and it will continue on اور یہ سنسار کے اندر سب باتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور بڑھیں گی But God's people, you have another mark to come upon us in these days. और लेकिन परमेश्वर के लोगों के ऊपर एक और You and I have got a different way of doing things, beloved. और मैंने और आपने चीजों को एक अलग ही तरीके से करना You है। and I have a different way of thinking, my beloved people of God. और मेरे प्रिय जनों परमेश्वर के लोगों मैंने और आपने एक अलग ही तरीके से सोचना Listen है। carefully. our our way way of of doing thinking is is different from the the beastly nature that engulfing world today ہمارا طریقہ سوچنے کا اور کرنے کا دوسرا ہے جو کہ اس پشو کے سبھاؤ سے بالکل ہی الگ ہے جو کہ پورے سنسار کو the beast all over. اور جب پالوس نے ایتنس کی اور دیکھا تو چاروں کے چن نظر آئے way. اور پہلے انہوں نے اپنے پرمیشر کو لیا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کو ایک نیا روپ دے دیا church world, men have departed from the truth They have produced the things of God out of their own imaginations. And they are selling lot of stuff today in the church world. Be careful. और इसी प्रकार से कलीसिया के अंदर भी लोगों ने परमेश्वर की चीजों को एक नए रूप में सोचा और उनको एक नया रूप दे दिया अपने हाथों से और उसी के पीछे They began to reduce the things of God according to their thinking. اور اپنے وچاروں کے انسار پرمیشر کی چیزوں کو انہوں نے چھوٹا کر دیا They will change the true body of Christ and say it is a natural temple elsewhere. اور سچے پربو کی دیکھ کو بدل کر انہوں نے ایک پراکرتک مندر بنا دیا جو کہ کسی سان میں موجود ہے They say that there will be again an offering and sacrifice. اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر بڑا فائدہ ہوگا اور وہاں پر بلی बलियां चढ़ाई जाएंगी और भेंटे चढ़ाई जाएंगी That is a great insult to the Calvary sacrifice. और वो उस कैलवरी की बलिदान के लिए एक बहुत बड़ी का have found out new new things out of his own imagination and began to make it with his own techno, his authority, منش نے نئی نئی چیزوں کو چار کر کے اپنے ہاتھوں کے دوارا ان کو ایک نیا روپ دے دیا ہے ہم نے سادھان ہونا ہے the mark of the beast is all over and every one of us we are receiving either the mark of God or beast اور اس پشو کا چن چاروں اور پھیل رہا ہے اور ہمیں سے ہر ایک نے اس چیز کو جانچنا اور دیکھنا ہے کہ ہم پرمیشر کے چن کو لے رہے ہیں یا اس پشو کے چن کو لے رہے ہیں whether you are going to have a mark engraved here or tattooed on your hand or forehead is no matter before God but how is your thinking today that is more important to God اور کہ آپ اس چن کو اپنے ہاتھ یا اپنے شریر کے اوپر گدوا رہے ہیں یا اس کو کسی طریقے سے لکھوا رہے ہیں اس کا مطلب نہیں لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ہم پرمیشور کے چن کو لے رہے ہیں what is engraved on our thinking is going to be in our action as we live daily اور جو کچھ ہمارے من میں